La posizione e la forma del sopracciglio hanno un ruolo molto importante nell'estetica dello sguardo di una persona. Le linee di incisione del lifting del sopracciglio avvengono in zone nascoste del viso. Questo mi permette, in anestesia locale, di elevare in un modo naturale la parte laterale centrale del sopracciglio, donando una maggiore espressività e naturalezza allo sguardo del paziente. L'intervento di lifting del sopracciglio spesso si abbina ad una blefaroplastica superiore. Questo permette di ottenere un risultato molto naturale e coordinato con il resto del volto. Il giorno stesso dell'intervento chirurgico il paziente torna a casa, il recupero post-operatorio è molto veloce e l'effetto di elevazione del sopracciglio è molto duraturo nel tempo.